အဲပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကတော့စစ်ဘေးရှောင်နဲ့မိဘေးတင်ဒေသများအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံ LNDOC မှဦးစီးကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ရန်ကုန်ငွေတိတိတာဖျော်ဖြေပွဲအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့အဆိုတော်ထက်အောင်ဆိုင်တို့ဖွဲ့နေသူပြည်သူအမျိုးတန်စင်ဖွဲ့သားတွေကပူးပေါင်းပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးမအားလက်တဲ့ကြားကအချိန်ပေးပြီးအားပေးချီးမြှင့်ကြတယ် အပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုချိန်မှစ၍အပရိသတ်များအားလုံးရဲ့လက်ခုပ်တံများနဲ့ကူကျမတို့ရဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်များစတင်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြီးညာပါတယ်ရှင်